se llama humana. Dice, allí me quedé sentada mirando tu lecho vacío. Fue hacia el fin de la noche. La luna rodaba caliente de tu amor hasta mis senos. Pero llegaron esos hombres gritando, arrasando con todo de mis brazos en pasión te arrojaron a la calle. Los increpé, corrí con tu abrigo, ya te empujaban cuesta abajo entre las burlas secas y el frío. Yo suplico con desvarío, tus ojos dulces cruzan los míos. El café quedó sorbido. Ahí me quedé, desnuda mirando tu lecho así.